Roboti qen në mesin e pajisjeve të reja për policinë e qytetit të Nju Jorkut. Ju lutemi bëni subscribe, Esato. Një qen robot po i shtohet policisë së Nju Jorkut për luftën kundër krimit, së bashku me pajisje të tjera të teknologjisë së lartë. Kjo është bërë e ditur nga kryebashkiaku Eric Adams, teksa zbuloi pajisjet së bashku me shefat e policisë në Times Square. Ai tha se ishte duke ecur përpara, pavarësisht se kritikët e nënvlerësuan atë kur qyteti e testoi për herë të parë një të tillë dy vjet më parë. Unë nuk funksionoj kështu. Unë operoj duke parë se çfarë është më e mira për qytetin. Qeni robot me telekomandë dhe që peshon tridhjetë e dy kg do të përdoret në situata të rrezikshme, të tilla si në rastet e pengmarrjeve. Nëse keni një të dyshuar të barrikaduar, nëse keni dikë që është brenda një ndërtese që është i armatosur, në vend që të dërgoni policinë atje, ju dërgoni Digidog atje, tha kryebashkiaku. Roboti thuhet se, është përdorur tashmë në disa kampuse universitare dhe qendra tregtare për të parandaluar krimin.